Manisa'ya bak Manisa'ya. Manisa ne diyor? Reise hay hay, Kemal'e bay bay. bin liranın altında aylık alan yüz binler var diye. Önce inkar ettiler. Sonra dediler ki evet var bunları bin liraya çıkaracağız dediler. Demek ki kim doğruyu söylüyordu? Biz doğruyu söylüyorduk. En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz.